ばいいお土産見つかるかな何しますかいいねありがとうございましたまありがとうございました しますかねちゃんありがとうございます たのデッドラインよおいなここがあなたのデッドラインよ るカチカチここがあなたのデッドラインよカチカチ這い上がれば糸は垂れているわカチカチフフー 勝ちバイバイやカチカチカチカチバイバイカチカチカチカチ 勝ちカチカチ カチカチここがあなたのデッドラインよやったカチカチ本当に知らない <laughs> ハイアム くるくるっとここがあなたのカチカチカチカチカチカチ 這い上がればカチカチここがあなたのデッドラインよ這い上がれば糸は垂れているわここがあなたのデッドラインよカチカチ這い上がれば糸は垂れているわカチカチ 本当に知らないここがあなたのカチカチくるくるカチカチカチカチ灰を取れば糸は垂れてい上がれば糸は垂れているわここがあなたのデッドラインよ カチカチ這い上がれば糸は垂れているわここがあなたのデッドラインよ這い上がれば糸は垂れているわカチカチ 確か何しますあれれもらっちゃっていいんですかありがとうございまありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました lie